Va nihoyat va nihoyat isbot videolar yetib keldi. Albatta ushbu video davomida hammasini isboti bo'lasizlar. Aziz vatandoshlar, bu orada muborak oydamiz va ushbu oy tugashga ham oz qoldi. O'shaning uchun iloji boricha ehson qilishingizni iltimos qilib qolaman aziz yurtdoshlar. Agar malol kelmasa, ehson qilganlarga esa ushbu videoga bir dona like bosib, agar mehmon bo'lsangiz, hozirda o'zda obuna bo'lib, o'z ehsonlaringizni menga taqdim qilishingizni iltimos qilaman. Kimda kim ehson qilgan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin, qilgan har bitta niyatni amalga olsin deb qolaman. Demak, mavzuga o'tamiz. Bugungi mavzu har doimgidek Jahongir Otajonov haqida ko'plab insonlar kommentariyada Jahongir Otajonov o'lgan, e, yolg'on gapirma, sen tirik deyapsan, lekin u qayerda deganlar bo'ldi. Undan tashqari o'lmagan deganlar va va hokazo. Bu orada eslatib o'tib ketaman, hattoki bitta ikkita kommentariyaga Jahongir Otajonov o'zi lichna javob ham bergan. Demoqchi bo'lanki, Ushbu video kommentariyasiga siz ham Jahongir akagami, boshqasigami kommentga o'sha fikringlar yozinglar. Sababi aynan e, bu videoda Jahongir aka haqidami? Demak, Jahongir aka обязательно 100% tomosha qiladi. Va bitta ikkita kommentga javob berganini o'zim ko'rdim. O'shaning uchun sizlar ham bemalol kommentariyaga fikringlarni yozib qoldiringlar. Demak, aziz yurtdoshlar, Jahongir Otajonov tiriligi, e, hayotligi haqida yana bir isbot dalil mana e, bugun hatto bir sutka bo'lgani yo'q e, o'z Instagram sahifasiga video joyladi shu tirikligi haqida hozir hammasini ko'rib isbot bo'lasizlar marhamat Vatandoshlar, yurtdoshlar, dindoshlar, e, video shu yergacha edi. O'ylaymanki, siz ham o'z fikringizni kommentariy qismiga yozib qoldirdingiz. Sizlar bilan men muxbir Muhammadjon Jomadov bo'ldi. Kelgusi videolar orqali ko'rishguncha xayr deb qolaman. Like uchun, obuna uchun, komment uchun kattakon rahmat. Xudo rozi bo'lsin. Siz yaxshi insonsiz. Rahmat e'tiboringiz uchun.